Salut! Astăzi este despre atopii. Uh, mai de mult eh, am vrut să, eh, să vorbesc despre verbul ăsta, mersi Mirela, uh, numai că de data asta chiar am găsit momentul potrivit. Ehm, astăzi mi-a topit inima o fetiță când a găsit o soluție am inventat eu o poveste, a fost lecție deschisă cu părinții și copiii și am inventat o poveste și trebuia ca ea să o continue și am pus-o în dificultate și am zis că era vorba de un arici răutăcios și ceilalți arici erau supărați pe el și uh, ceilalți arici s-au dus la acest arici uh, răutăcios și și ea trebuia să continue și a spus și i-au dat un cadou. O, și a fost fascinant pentru că eu aș fi spus că l-au pedepsit sau au găsit ei altceva să facă și să-l învețe minte să fie bun, însă copiii sunt cei mai buni coach și mi-a dat o lecție de iubire. Pentru mine a topi înseamnă a rămâne lângă acești copii fericită, să inventez povești și să-i văd pe părinți cât de bucuroși sunt să descopere la copiilor atâtea calități. Uh, te rog să-mi lași și mie un verb jos în coment. Ciao!